Мы выступаем против необоснованных санкций, введенные э, западными странами против Беларуси. И э, я думаю, что э, все э, действия нужно э, соблюдать э, основные принципы устава ООН и нормы международного права. И, в, конечно, в эти сложные ситуации и в эпидемический период эти факторы э, негативно влияют на э, мировую экономику. Но хочу отметить, что несмотря на эти негативные факторы, китайско-белорусского сотрудничества все-таки выдержит испытания этих факторов и э, сохранять очень э, хорошую динамику своего развития. Я хочу только э, привести пример. Товарооборот между Китаем и Белоруссией в прошлом году увеличивается на 27,3% по сравнению с предыдущим годом. И я хочу еще привести другой пример. Наше совместное строительство Э, одного пути, одного пояса тоже дает очень хорошие результаты, несмотря на негативные факторы эпидемические. Э, в прошлом году в китайско-белорусском индустриальном парке уже зарегистрировано 85 резидентов из 15 э, стран с заявленными инвестициями больше 1 миллиарда 200 миллионов американских долларов. Все эти э, факты говорят о том, что у э, Китая и Беларуси имеется большой потенциал и широкие перспективы для сотрудничества.